si tras la dulzura se oculta la peor de las pesadillas. Llama a Kirby. Nuevos episodios de lunes a viernes solamente en Fox Kids.